Sonic the Hedgehog! Springyard! Ih, ferrou que essa não tem no original! Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! Hoje vamos continuar com Sonic the Hedgehog Remake! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Ah, aí, viu? Não conhecer a fase é fogo. Dá nisso. novo! Ah, maldição! Não! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! que horrível! Ainda tem mais uma esmeralda pra pegar. E vamos em frente! O quê? Burro! Boom. Não! Sai daí! Ah. Vai, vai, vai, vai, vai! Ah. Não vejo a hora de sair dessa fase! Ah! quando chegar uma fase que eu conheço, eu vou me vingar. E agora, vamos para o chefe! Ih, eu não conheço. Ferrou. Não! Boom! Toma! Toma! Toma! Não! Toma! Toma! Obliterar! É isso aí!